dhihiiramoonka xasiliyo laabta huula dhiiga xubbiga daryeela xaamar weeye weeye weeye xaamar weeye weeye weeye عذير منكر عشت اليوم ابتعون رجاء أحب نظريلا حسير ورقا حسير حمري حسير ورقا حسير أكحورو لبهاتنا حسير ورقا حسير أكحورو حبيبنا حرب حكم حكم عدو يدا حبيبنا حرب